mindset dari seorang tidak akan pernah berhenti ya dia akan terus bergerak dia punya power yang sangat luar biasa the power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Ya, silakan Bang. Perkenalan namanya Bang. <clears throat> Saya Muhammad Sawarudi, Ketua Komunitas Pekanbaru Budaya. Hmm. Uh, eh, hari ini kan lagi pekan ke-17 Bang ya? 17 ya. Uh, apa kegiatan tujuan hari ini Bang? Ya, hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang eh, boleh dikatakan sudah sukses ya. Beliau memiliki hotel dan juga perumahan dan kami menganggap beliau salah satu e, pembicara yang punya ilmu tentang mindset. Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting, gitu ya. Mindset ini penting. E, mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar, sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar. Oleh sebab itu, eh, kesuksesan bisnis itu Salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar. Maka hari ini kita belajar. Daun salam pulau penyengat di pemot anak di tepi kali. Jikalau salam dijawab kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bapak Ibu semua. Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Baru 70 persen kayaknya. Jangan disisakan 30 persennya. Apa dipinjamin mic kali ya? Iya kayaknya semangat. Jadi kalau jawabnya kalau bisa dengan gerakan ya. Karena bisnis itu tanpa action itu hanya menjadi teori ya. Jadi bagi yang nanti jawab salam saya ajak sama-sama bergerak jadi, Jadi kalau bilang apa kabar eh, kawan-kawan uh, semua gitu ya, mungkin lebih enak ya. Atau saudagar-saudagar semua, setuju ya kita panggil saudagar semua ya. Maka jawabnya adalah alhamdulillah tangannya begini. Luar biasa begini. Allah Akbar kita angkat tangan dua-dua ya. Bisa ya kita coba biar agak semangat ya. Apa kabar saudagar semua? Alhamdulillah. sekali lagi lebih powerful dan lebih bersemangat. Apa kabar saudara semua? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad alaihi wa sallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya merasa sangat berbahagia sekali bertemu dengan orang-orang hebat orang-orang pilihan para saudagar insyaallah akan menjadi pengusaha kita semua amin. amin yang akan menjadi Abdurrahman bin Auf amin. ya yang menjadi konglomerat muslim amin. yang akan membantu dakwah Islam amin. untuk perjuangan umat amin. amin bicara masalah kaya sebetulnya banyak orang bisa menjadi kaya menjadi owner bisnis tetapi menjadi seseorang yang kaya sekaligus dermawan ini menjadi tugas penting kita dan saya selalu kalau diminta untuk acara seperti ini saya ingin mengajak kepada para pengusaha itu bukan sekedar kaya tapi dermawan bukan sekedar dia kaya tapi punya semangat berbagi dan salah satu hadirnya saya dalam kesempatan ini ingin berbagi sebetulnya berbagi pengalaman berbagi tentang kekuatan mindset. Jadi kalau kita memahami kekuatan mindset ini kita akan paham kenapa kemudian Jazirah Arab itu bisa berubah ya. menjadi satu generasi yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummah. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan mengatakan wallazi ba'asa fi ummiyina rasulan minhum Yatsilu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi ada kekuatan mindset yang luar biasa yang merubah generasi yang pada saat itu bisa dikatakan sangat tertinggal dari peradaban. Bahkan mereka adalah umihi. Umihi itu artinya generasi yang buta huruf. Jadi masyarakat Jazirah Arab ini unik. Sering dikunjungi oleh berbagai negara untuk perdagangan, bisnis yang begitu luar biasa tetapi masyarakatnya buta huruf tapi generasi buta huruf ini kemudian berubah menjadi generasi yang terbaik dengan datangnya al-Islam, datangnya seorang nabi dan rasul yang sangat luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma haritum bil mu'minina raufur Datang seorang pemimpin, seorang pengusaha, sekaligus juga seorang nabi dan rasul yang memiliki tiga kriteria. Yang pertama adalah dia mampu berempati tentang kondisi umat ketika itu. Yang kedua, dia mampu memberikan solusi kepada umat. Dan yang ketiga, mempunyai roh rahim, kasih sayang yang sangat luar biasa, sangat mencintai umatnya. Hingga di akhir kehidupannya dia mengatakan, ummati, umat sih Kita disudut oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu pernah satu ketika para sahabat itu bertanya tentang siapa sebetulnya yang paling dekat kepadamu ya Rasulullah. Siapa yang disebut dengan saudaramu itu ya Karena Rasulullah sering kali menceritakan tentang saudaranya di akhir zaman. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Kalian semua adalah sahabat. Saudaraku adalah orang-orang yang tidak pertama bertemu dengan tetapi mereka mencintai dan senantiasa berselawat pada. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk menteladani Rasulullah bagaimana kemudian kekuatan mindset itu mampu merubah satu generasi. Hari ini kita akan berbicara tentang mindset bisnis owner. Ya, saya ingin tanya dulu siapa yang sudah punya bisnis angkat tangan dulu. Siapa yang baru mau memulai bisnis? Angkat tangan. Ya. Ya, ini kita lihat alhamdulillah 70 persennya sudah punya bisnis. Jadi dialognya akan berbeda nanti ya. 30 persennya baru akan memulai bisnis. Walaupun mungkin ada yang mengatakan ya baru memulai bisnis walaupun bisnis sudah cukup besar ada yang begitu <laughs> Baik dalam kesempatan ini saya akan memulai dengan satu contoh yang sangat sederhana tentang kekuatan mindset. Jadi sebetulnya kalau mindset ini saya ingat Dr. Renal Kasali di tahun 99 kalau nggak salah saya. Saya mengikuti seminar bersama beliau. Dia mengatakan entrepreneurship is the mindset. Dia menyimpulkan tentang uh, apa itu entrepreneur atau entrepreneurship. Dia mengatakan kesimpulannya satu kalimat yaitu mindset saya saat itu tertarik dengan uh, satu kalimat yang sederhana ini dan akhirnya memahami kekuatan mindset itu sangat luar biasa. Saya ambil contoh sederhana. Ada yang tahu robot? Kalau yang menjadi polisi itu apa namanya? Robocop. Menjadi petarung itu namanya Iron Man. Menjadi mobil Transformer. <laughs> ada yang menjadi pelayan di mana di Korea di Jepang jadi pelayan itu robot membersihkan rumah mencuci piring segala macam sekarang robot robot-robot pintar ya sangat luar biasa pertanyaan saya apa yang menyebabkan robot bisa menjadi polisi apa yang robot bisa menjadi pejuang atau petarung atau menjadi apa saja dan termasuk menjadi pelayan ada yang bisa jawab prosesornya yang lain lebih spesifik apa kira-kira yang menyebabkan dia kemudian menjadi seperti itu ini penting sekali pertanyaan yang sangat mendasar Iya, mindset itu untuk manusia. Untuk apa Ustaz tadi? Kesimpulannya ke sana. Programnya. Pemrogramannya, ya betul. Yang lain? Yang lebih spesifik lagi? Microchipnya, sistemnya betul. Semuanya sebenarnya sama. Tapi intinya adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam robot di program jadi apa? Itu dia kata kuncinya. Kita hari ini di program jadi apa? Kalau sejak kecil kita dibilang orang tua kita, nah sekolah tinggi nanti lepas itu lamar jadi PNS ya nah. <laughs> jadi PNS nggak kira-kira? puluh tahun gitu kan, dibilangin begitu, jadi. Tapi kalau di ayahnya pedagang hari-hari di pasar ketemu itu mindsetnya juga terbentuk pulang sekolah dia udah pegang kasir, pegang cash register, dia lihat hari-hari itu permainannya dari sejak kecil. sedang besar nanti dia pasti akan berpikir dan masuk ke dalam bawah bangsa Jadi mindset ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak pernah berpikir tentang sesuatu tidak akan pernah jadinya. Nah, lihat kalau orang bangun rumah awalnya dari mana mulainya? Dari dia membayangkan dulu seperti apa rumah itu jadinya nanti sudah ada bayangan dari dia iya kan nanti kita akan cerita tentang itu. jadi oleh karena itu hari ini saya ingin mengatakan kita hari ini menjadi seperti apa tergantung kekuatan pikiran kita ya kalau orang Malaysia bilangnya kekuatan minda kita menyebutnya the power of mindset jadi mindset seorang business owner itu sangat jauh berbeda dengan mindsetnya seorang em, apa employee. Jauh. Ya. Saya yakin di sini presentasinya sudah cukup bagus ini. Cuman saya mau lakukan tes sedikit saja. Saya bikin worksheet. Worksheetnya hanya pegang gadget saja. Mohon pegang gadgetnya masing-masing. Cari uh, notes ya catatan atau yang pegang kertas boleh nulis silakan. Ya kalau berupa kertas berarti worksheet ya tuliskan 10 nama ini penting sekali karena banyak orang yang kadang-kadang lupa memapping dirinya sendiri tulis 10 nama 10 nama itu adalah orang yang berpenghasilan dan dari 10 nama tersebut bisa jadi ayah kita, ibu kita bisa abang kita, bisa tetangga kita ya bisa teman sekolah kita bisa guru kita dan siapa saja yang sehari-hari berinteraksi dan bertemu dengan kita setelah tulis 10 namanya, mohon di sampingnya ya, tuliskan kalau enggak uh, eh, ada papan tulis ya. Tuliskan di sampingnya kriteria karyawan atau pebisnis. K atau P. Silakan dicoba ditulis diketikan ya. Kalau nggak punya gadget, nggak punya kertas, berarti dibayangkan. Tapi saya yakin gadget punya semuanya, insya Allah. Ketiga, latihan. Latihan memimpin diri kita. Ya. Sepuluh nama yang selantiasa beraktivitas dengan kita, sebutkan, tuliskan, bayangkan dan kemudian saya mengajak kita nanti memetakan. Karena ini akan mempengaruhi mindset seseorang. Ketika seseorang bertemu dengan banyak adalah pengusaha, maka dia akan menjadi pengusaha dan akan terkondisi terus menjadi pengusaha. Tetapi ketika seseorang di sekitarnya adalah mereka yang mempunyai mindset sebagai employee maka dia akan sangat sulit bisa jadi akan patah semangat ketika bisnisnya gagal udah nggak usah bisnis lagi ya jadi karyawan saja singkat saja namanya singkat ya bayangkan dan kemudian apa kasih nilai di sampingnya bukan nilai kriteria dulu nanti nilai kita saya pimpin K atau P? K artinya karyawan, P artinya pengusaha atau pebisnis. Jadi misalnya Ahmad, ya, ayah kita, dia sebagai pegawai, maka dia K, K kriteria. Kemudian mungkin kita punya paman, dia sebagai eh, PNS, berarti juga sebagai karyawan. Ada lagi kita punya guru, ya dia tapi karyawan. Tapi kita punya seorang sahabat yang menjadi pengusaha, pedagang. Kita kasih nilai, eh, kita kasih poin P di sana. Nanti kita akan coba nilai. Ada berapa k? ada berapa P. Dari 10 yang ada di sekitar kita. Ini sekedar mapping awal. Sekitar maksudnya sekitar rumah atau? Setiap interaksi, bukan hanya di rumah. Artinya kita bertemu di kantor, bertemu di sekolah, bertemu di tempat bisnis, ataupun yang berinteraksi yang, yang kita kenal. Ya, iya, iya. Yang senantiasa berkomunikasi dengan kita. Silakan, sepuluh. itu. Jarang orang melakukan ini tapi ini penting sekali untuk mengetahui nanti kekuatan mindset itu lahir dari interaksi. Sudah selesai? Ada yang sudah? Oke, kalau sudah lanjutannya begini. Kasih satu poin nilainya, untuk yang nilainya P, ah, yang P, kategori P itu kita kasih poin 10 karena ini adalah worksheet untuk bisnis, untuk business owner, maka kasih poin 10 kalau dia pebisnis. Bagaimana kalau seandainya ada dia pengus dia adalah karyawan tapi juga pengusaha? Kita kasih 5 nilainya. Setengah-setengah berarti ya, duty-duty. Tetapi untuk yang hanya karyawan saja kasih 0. 0. Ya dia hanya karyawan tidak punya penghasilan kecuali dari slip gaji berarti kita kasih nilai nol tapi kalau dia karyawan sekaligus dia punya usaha kita kasih nilai 5 karena dia baru setengah kemampuannya untuk menjadi business owner tapi kalau dia memang pengusaha full maka kasih nilai 10 nah sekarang nilaikan kasih nilainya kasih poinnya totalkan saya mau cek nanti adakah yang nilainya 100 atau ada nilainya 0? Atau ada nilainya 50-50, 50? Atau di antaranya? Nah, kita coba tes. Ya. Sudah dikasih nilai, dikasih poin. Oke. Okay. Sederhana sebetulnya nanti untuk penilaian dan kita akan Baik, kita mulai dari angka 100 dulu. Siapa yang angkanya 100 nilainya dari lingkungan di sekitarnya itu ternyata seluruhnya pengusaha dan seluruhnya nilainya nah kayaknya belum ada kalau ada ini saya mau belajar dari beliau karena kita kayaknya masih bertemu dengan karyawan kan masih masih bertemu dengan mereka yang mentalnya adalah kode tak kode makan mentalnya adalah menunggu setiap gaji nah sekarang kita sedang belajar mindset diskoner jadi misalnya itu mindsetnya perlu berinteraksi dengan diskoner lagi tentunya ini akan kita coba bahas yang nilainya 95 ada 90 Masya Allah luar biasa 90 99. satu orang 85 85 ada 80 Masya Allah ada tiga orang selanjutnya 75 ada 75 75 ada tiga orang kemudian 70 ya ini yang kita bikin ini yeah. yang interaksi sama kita sehari-hari yeah. yang kita ingat itu yang pengusahanya jadi yang pembis yang eh, karyawan aja yang nanti mungkin kan kita belajar mindset Iya silakan kalau memang bisa menunjukkan sepuluhnya silakan tapi yang harus kita jujur bahwa mereka yang berinteraksi dengan kita sering jadi diutamakan yang sering bukan kita pilih-pilih gitu ya enggak iya kita sering bertemu dengan anda juga kan yang karyawan atau juga ya. ini sebenarnya melatih kita untuk melihat sebenarnya kita berada di mana. Tidak ada masalah sebetulnya. Nanti tugas kita adalah mempengaruhi mereka itu untuk kemudian juga menjadi punya mindset visioner itu dia tugas kita. Ya kalau mayoritas kan bisa mempengaruhi kan itu masalahnya. Nah jadi kita agar mayoritas sering-seringlah bertemu meet up sering nah, seperti sekarang ini sering kita kopi darat, sering kita hadir dalam forum-forum bisnis begitu nah, ini akan mempengaruhi kita sebab kalau saya ingat dahulu saya punya sahabat ya ya subhanallah dia baru saja hijrah jadi dia pakai jilbab baru pertama tahun 90 berapa tuh ya 93 94 ya 93 94 ya teman-teman kuliah saya itu ya, mungkin yang berjilbab jarang sekali saat itu jadi ketika dia mulai berjilbab dan berhijab saat itu tiba-tiba baru sekitar seminggu saya lihat dia udah lepas kembali jilbabnya karena setelah dia berhijab teman-temannya masih teman-teman yang lama akhirnya ya dia kembali lagi seperti teman-temannya maka kalau kita ingin menjadi pengusaha perlu mencari baik kita lanjut yang 70 tadi berapa orang tadi oke lanjut sekarang yang 65 baik ada tiga juga kemudian yang 60 baik Alhamdulillah ada tiga juga yang 55 baik yang 50, 50-50 Ya, satu orang Yang 45 ada? Nah, ini kita mau lihat nih, yang 45 jujur, gak apa-apa 40, 40 Ada dua, baik, lanjut 4, 35, 35 Yang nilainya 35 Ya, ada satu 30 25 yang baru datang belum bisa ngikutin ya yang 20 nol yang 15 ya ada satu yang sebelum ada satu yang lima yang nol ah jujur jujur nol ada seluruhnya karyawan nah, ini nah, ini begini maksud saya ya masalah mindset ini ini penting sekali karena kalau sehari-hari kita bertemu dengan mereka dan kosa katanya beda Kosa kata karyawan dengan kosa kata pengusaha itu beda yang keluar Coba ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira apa ya kalimat contoh kosakata karyawan dengan pengusaha? Karyawan belum gajian, nah itu kalimatnya. Iya, iya, iya. Ini kok tanggal segini kok belum gajian ya, itu kalimatnya gitu. Kalau pengusaha kira-kira apa? Waduh saya belum gaji karyawan saya nih ya, beda Beda ya? Beda, oke. Okay. Yang lain ada nggak kasih contoh? Kira-kira apa, apa beda kosakatanya? ya kita coba kita nanti kita ngerti nih sebetulnya walaupun karenanya orang nanti kita udah tahu status dia dengan kosakata yang keluar dari kalimatnya kita tahu dia ini business owner atau dia employee mentalnya karena begini ada orang yang dia sebenarnya sudah punya bisnis tapi mentalnya masih minta employee nanti kita lihat ada karena kekuatan mindsetnya masih kurang dia itu punya punya usaha tapi mentalnya masih mental karyawan contohnya apa tidak pernah mampu memberikan delegation of authority kepada orang lain Pernah tahu nggak Rokok Aziz di Jalan Nangka? Pak Aziz dan Pak Ibu Aziz itu selalu nongkrong di situ. Kalau nggak Pak Aziz yang di kasir, Ibu Aziz. Dari saya sejak SD, SMP sampai sekarang ada. Pertanyaannya, kenapa begitu? Kalau dia liburan, dia mending tutup tokonya karena nggak percaya sama. Kira-kira bisa besar atau buka cabang nggak kira-kira dia? Bisa sampai banyak nggak? Eh nggak bisa. Nah ini karena mindsetnya disebut dengan set employee nanti. Saya akan jelaskan nanti dengan uh, apa namanya uh, cash flow kuadran nanti sebelum kita masuk ke sana. Saya hanya baru membagi kuadran kanan dan kiri. Nanti kita belum bagi. Ada orang yang punya usaha sebenarnya mentalnya mati set employee Jadi dia masih menjadikan dirinya sebagai pegawai. Dirinya menjadi karyawannya sendiri dan dia tidak pernah percaya sama orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah ini berbahaya. Nanti saya bicara nanti tentang mindset dishonor. Karena mindset dishonornya akan membangun sistem dan dia bisnisnya ditinggal sekian lama tetap jalan dan semakin maju itu adalah karena dia punya mindset dan nanti turunannya adalah membangun sistem jadi sebenarnya ini baru tahap awal ya nanti kalau bicara membangun sistem ada lagi strateginya membuat accountingnya mem memisahkan tentang pencatatan dan pembukuannya walaupun tidak menggunakan teknologi yang canggih tapi kita sudah ngerti caranya orang yang catat dengan orang bikin apa harus beda gitu gitu ya sehingga nanti bisa mengcross checknya sehingga kejujurannya bisa kita tahu dari karyawan kita Baik, ada lagi yang bisa menyampaikan? Tadi belum gajian ya kita, belum ngasih gaji karyawan itu contoh. Ada contoh yang lain? Apa kosakata? Iya, ya, silakan. omset bulan ini. Wah, itu bahasa siapa tuh? Usaha, pengusaha ya. Iya. Nah, bicara omset ya. Itu ya kalau untuk uh, pengusaha. Jadi kalimat yang keluar dari seorang pengusaha sangat jauh berbeda dengan karyawan. Kalau karyawan apa? Kojo tak kojo, jadi jadi di kedai kopi mereka sangat senang kalau nggak dapat kerjaan tapi kalau seorang pengusaha itu nggak dapat tantangan tuh rasanya nggak enak ya saya pernah ditanya tentang uh, bagaimana proses ya mungkin bisa saya sedikit memperkenalkan jadi saya di usia SD telah membaca satu buku ya, kelas 6 the apa uh, bukunya itu the Magic of Thinking Big ya. buku berpikir dan berjiwa besar buku ini sangat mempengaruhi saya karena sejak kelas 6 saya lobby orang tua saya untuk tamat SD saya akan mantap kemudian saya menemukan dua buku, kedua buku yang kedua yaitu yang nomor di yang nomor al apa kata beliau tidaklah seseorang mencapai puncak dalam menuntut ilmu kecuali dia menuntut ilmu dalam keadaan serba sulit dan dalam pantauan semakin kuat saya bilang saya ingin melatih orang tua bilang kamu masih kecil nah karena saya sudah besar jadi kan akhirnya SMP kelas 2 baru dapat izin orang tua untuk berangkat dan semasa SMP saya merintis bisnis perintah kuliah tsunami al inkilab ya. karena saya waktu itu mengikuti beberapa uh, pengajian tentang bagaimana sahabat di, diubah oleh Rasulullah menjadi umat yang terbaik itu dengan proses al inkilab artinya hatinya berubah yang dia menjadi Islam gitu maka saya mungkin Karenta Film Islami yang dulu kas kasetnya itu beta max itu ya yang literasi dulu yang gede masuk dan kita keliling-keliling sekolah-sekolah untuk me memutar film dengan bahasa Arab asli terus membawa seorang ustadz yang menjadi sahabat terjemahnya <laughs> gitu bisnisnya kan ya. kemudian SMA saya memerintis bisnis yang namanya N37 ada yang tahu cara di 59 di Bandung? Iya. Nah, jadi saat itu kita semangat ingin mengalahkan cara di 59, di 59. Ada Dagadu di Jogja ya, ada Joger di Bali, ada C59 di Bandung. Nah, ini menarik. Ya. Jadi saat itu kami memiliki namanya N37. Itu mau ini C59. Waktu SMA ya. Saya mengajak teman saya namanya Erik Kumaruzaman, adik kandung dari Ridwan Kamil, nomor 2, Ridwan nomor 1 di bagian eh, apa Kang Emil ya nomor satu nomor dua ya. teman satu sekolah dengan saya satu bang saat itu saya minta karena dia sering saya perhatikan jago desain apa karikatur wah ini peluang bisnis yuk kita bikin bisnis kaos nanti karikaturnya itu karikatur islami ya kita bikin jualan target kita apa mengalahkan C Mas ternyata yang kalah kami gratikan <laughs> Ya. Ada yang tahu yang 37 dari apa? Dari surah An-Nur Ar-rijalun la tulhihim tijaratan wa bai'an zikrillah. Seorang pemuda yang tidak dilupakan akan zikir kepada Allah dari perniagaan dan bisnis yang dilakukannya. Ternyata karena masih anak SMA semangat tadi ya di tengah jalan kemudian apa namanya belum berhasil saat itu saya tidak katakan gagal karena saya ingin sampaikan kegagalan itu dalam uh, kamus para business owner tidak ada yang ada apa one step to success setiap orang katakan gagal kita bilang one step to success jadi ibaratnya begini itu sukses yang di depan sana ketika kita gagal kita bilang ini langkah kita menuju sukses Orang ketika melangkah lagi orang bilang gagal, kita bilang one step to success again. Kemudian orang bilang gagal lagi ketika kita melangkah, kita bilang ini saya sedang menuju kepada kesuksesan. Thomas Alva Edison berapa kali dia penelitian? Yang orang bilang gagal, gagal, gagal. Sebenarnya dia sedang menuju kepada kesuksesan yang menemukan ulham. Jadi, ini menjadi poin penting bagi mindset kita. Seseorang yang kemudian memiliki mindset business owner, dia akan betul-betul powerful sekali dalam situasi sulit seapapun dia akan terus berdiri gagal saat SMP, saat SMA, saat kuliah saya merintis bisnis yang namanya Pustaka Robanik. Waktu itu ada seorang pengusaha namanya Abu Syahid, nama lengkapnya Amir Gunawan, tapi panggilannya Abu Syahid karena anaknya bernama Syahid. Waktu itu mengalami kerugian. Bisnis pustaka robaniknya belum tingkat banyak hutang. Saya membeli bisnisnya untuk membayar hutangnya saat itu dan dari uang yang saya berikan akhirnya dia membeli mesin jahit dan dia memulai menjahit istrinya dan sekarang itulah Robani yang kita tahu ya jadi Robani itu saya tahu waktu itu di tempat kos-kosan eh, tempat dia tinggal ya, di depan unpad itu tempat diukur dan jadi saya saat itu terbaik ingin membantu itu pustaka Robani awal namanya tapi ketika dia merintis menjadi menjadi Robani sekarang sudah ratusan outlet saya ya, atau seorang lebih. Ini adalah satu proses. Saya ingin mengatakan, mindset dari seorang tidak akan pernah berhenti. Ya, dia akan terus bergerak. Dia punya power yang sangat luar biasa. The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan. Sebagaimana ya seorang Nabi dan Rasul ya, yang berjuang untuk membawa risalah dakwah maka saya hari ini ingin mengatakan, kita hari ini adalah orang-orang yang akan membawa spirit of entrepreneurship karena solusi bangsa kita hari ini sesungguhnya ada di sini. Karena begitu banyak orang mencari kerja, kenapa banyak pengangguran? Karena semua mencari pekerjaan. Kalau tidak ada mindset of business owner, ini tidak akan pernah terwujud bisnis-bisnis baru. Di Turki hari ini, saya kemarin pada saat berkunjung ke sana, tahun 2014 bersama 19 delegasi dari Provinsi Riau dari Provinsi Riau kita berangkat ke sana sampai di Turki kita bertemu dengan pengusaha yang sudah luar biasa jadi lucunya tidak ada hari kecuali kita ditraktir oleh pengusaha sana jadi makan siang dan makan malam itu udah ngantri tuh tapi ada yang agak apa namanya ribut di antara mereka karena nggak kebagian jatah menaktir kita selama lebih kurang 13 hari di sana jadi ada nunggu gitu kan nggak kebagian dan itu pengusaha-pengusaha kelas yang cukup besar di, di, di Turki jadi kita lihat subhanallah mereka jadi kalau saya lihat jadi ya itu masalah attitude ya attitude mereka luar biasa jadi bukan klien yang ngambil makan untuk kita ownernya jadi ownernya itu yang nyendokin makanan itu sepertinya itu adalah saya lihat bukan satu orang tapi di berbagai tempat begitulah mereka menghargai tamu sangat luar biasa kita sangat terkesima setelah saya tanya bagaimana kok bisa seperti ini padahal kita tahu Turki itu lebih kurang Indonesia bahkan lebih parah kalau kita lihat pasarnya kondisi ekonominya kok bisa berubah begitu drastis ternyata mereka memiliki seorang pemimpin yang punya mindset yang sangat luar biasa saya teringat dengan kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dia adalah seorang khalifah ya cucu dari uh, Umar bin Khattab yang di masanya saat awal dia memimpin sebenarnya kondisi ekonomi itu dalam kondisi yang sulit tetapi yang sangat menarik setelah dua tahun setengah dia memerintah apa yang terjadi? tak ada seorang pun yang mau menerima zakat dari baitul mal yang tertumpuk dia utus utusan yang sangat luar biasa untuk berkeliling seluruh negara kekuasaannya masa Umar itu 13 negara masa Umar ke itu mungkin sudah lebih banyak lagi ya mungkin sudah puluhan negara dan ketika keliling tak seorang pun yang mau menerima zakat karena mereka adalah sudah merasa sebagai muzaki muzaki kalau di kita lebih kurang 8 juta ke atas hasilnya kalau 8 juta ke bawah itu tidak wajib zakat penerima zakat jatuhnya mustahil tapi 8 juta ke atas itu adalah jadi rata-rata mungkin mereka sudah berpenghasilan di atas 8 juta rata-rata. Sudah bagus. Yang menarik, berapa lama dia memerintah? Setengah periode. Dia nggak perlu sampai dua periode sebetulnya. Benar kan? Kalau dia mengatakan kurang, orang langsung itu cuma dua setengah, satu, dua setengah tahun. Berarti setengah periode udah bisa dia buktikan. Kenapa? Sekali lagi kekuatan ice office owner saya katakan, kenapa seorang pemimpin perlu memiliki ini? Karena tugas pemimpin salah satunya mensejahterakan masyarakat dan rakyatnya. Kalau dia sendiri mindsetnya nggak punya, gimana caranya dia bisa mensejahterakan? Karena mental pejabat dan birokrat hari ini adalah menghabiskan anggaran. Sementara mindsetnya seorang business owner adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya dari nol, kemudian ada dan kemudian tumbuh besar. Start up business, grow up business hingga scale up business. Seperti itu. Mulai dia dimulai dari awal, kemudian dia tumbuh hingga dia dilipat akan menjadi besar. Sembilan naga yang ada ini yang dikatakan sembilan cacing. Ternyata dulu hanya satu saja, biasa, ya seperti kita. Tapi dia mengalami grow up dan scale up yang sangat spektakuler. Dan ini adalah prinsip kuangsi persaudaraan Cina yang perlu kita ambil pelajaran di sini. Satu orang mereka ketika memulai bisnis, delapan orang yang lainnya membantu. Ketika seorang lagi memulai bisnis, yang lain support kami Itu rahasia bisnisnya. Saya ingin mengajak kita, kalau ada seorang saudara kita yang sukses, support kami rame datangin kami rame kita ramaikan sehingga dia sukses. Bila nanti berikutnya, begitu lagi. Tapi kalau diantara kita kemudian saling tarik, begitu ada yang udah naik, ditarik nggak pernah berhasil tidak pernah berhasil sekali lagi ketika seseorang punya mindset business owner dia tidak ada masalah ketika ada orang yang mempunyai bisnis yang sama dengan dia dan ingin belajar dari dia, dia akan bagikan ilmunya saya pada bisnis IT bisnis warnet dulu dan bisnis perusahaan IT dan membuat software mahasiswa saya sekat saya mengajar tahun 99 pada itu dia ingin belajar tentang wisma saya ajar saya latih dia bikin bisnis yang sama dengan saya tidak ada masalah karena apa Rizky akan pernah tertukar pertemuan kemudian belum nikah karena nggak aku lagi gitu. ya. pada saat itu kemudian berpindah dengan bisnis yang lainnya properti ya jadi kalau saya bicara tentang bisnis saya saat ini di perhotelan dan properti asal guest house dan juga uh, di bidang properti ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa kekuatan uh, mindset ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Kita hari ini adalah apa yang kita pikirkan. Kita hari ini adalah apa yang ada di mindset kita. Kita hari ini adalah kekuatan pikiran, maka hati-hati menerima informasi. Sekali lagi, lintasan pemikiran sedikit pun atau informasi yang masuk dalam pikiran kita harus kita hati-hati. Oleh karena itu, worksheet tadi, sekali lagi, worksheet tadi yang saya sampaikan mungkin dalam bentuk tulisan kertas, ya, atau mungkin dalam bentuk tulisan atau ketikan gadget mohon diperhatikan kalau ada yang nilainya tadi berapa? 15 25 30 atau di posisi di bawah 50 ini punya tugas ekstra dan berat kenapa? karena berarti 75% atau mungkin 85% dari orang di sekitar kita itu mempengaruhi kita untuk tidak menjadi berbisnis dia akan mengatakan untuk apalah ya terus-terusan begini ya mending kerja ya menjadi pegawai kojo tak kojo si itu jadi mental seperti itu akan terus tetapi orang yang sudah mampu itu power of mindset yang kuat dia nggak akan terpengaruh saya ambil contoh saya sekarang Ketika tahun 97 saya tamat sebagai sarjana ekonomi akuntan, SEAK gelarnya, saya dapat tawaran pertama sekali dari dompet sosial Kumal Kuro dari Abu Syauki, itu menjadi manajer penting. Saya bilang saya mau pulang, sekarang namanya rumah zakat. Jadi saat itu saya bilang, saya, saya mau pulang. Ya. Terus ketemu dengan Pak Fadil Fuad, ya, yang ketika itu dia menawarkan di kereta advertising sebagai kotik juga ya, sampai di Jakarta saya bertemu dengan perusahaan tentang publik Big Six ditawarkan saya juga bapak dengan cara yang halus sampai di pekan baru saya ditawarkan di CPI Karteks Spesifik Indonesia oh, gaji cukup besar ya puluhan juta saya tolak juga terus ada tawaran PNS nah ini PNS itu banyak yang senang ya waktu tawaran saya bilang saya dikasih uang 100 juta di depan langsung dijadikan kepala dinas saya tolak sih jadi maunya ngapain saya bilang saya ingin jual kelapa muda itulah saya meritis dijalankan belum ada kalau global bangunan itu belum ada toko-toko belum ada di samping global bangunan kan ada Indomaret nah, apa sih depan Indomaret saya jual kelapa muda jadi saya beli dua jak air Pertama, saya punya satu prinsip bahwa saya harus memulai dari jadi bisnis itu harus pertama dimulai dari nol. Yang kedua harus dimulai dari bawah. Yang ketiga harus dimulai dari sekarang. Coba, Bisnis itu dimulai pertama dari bawah. dari nol. Yang kedua dimulai dari bawah. Yang ketiga dimulai dari sekarang. Jadi bagi yang belum, ayo kita mulai. Mulai dari nol maksudnya apa? Harus memulai tanpa ada apa. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf begitu hijrah dia tidak bawa apa-apa. Apa dia bawa rukonya? Apa dia bawa Bisisan yang enggak, enggak, dibawa badan saja. Sampai di sana kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah melakukan tiga perkara, apa yang dilakukan Rasulullah? Membangun masjid. Yang kedua apa? Mempersaudara muhajir wal ansar. Yang ketiga membangun pasar. Yang dapat tugas untuk membangun pasar adalah Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan beliau? Melakukan transaksi tunda dengan 200 ekor unta dari beberapa vendor unta pemilik unta dengan dari keuntungan ini dia mulai memberi lapak di sebelah pasar Yahudi di kota Madinah. Kemudian apa yang dilakukan? Dia membangun profit sharing dengan apa? Dengan e, kaum muslimin yang mau berbisnis. Karena Yahudi sudah menguasai pasar, maka yang tersisa adalah para pengusaha muslim baru start up bisnis. Apa yang dikatakan? Tidak ada sewa. Kalau dulu orang Yahudi menggunakan sewa seperti saat ini, dia tidak. Jualan saja di lapak itu, nanti kalau sudah menguntungkan kita bagi hasil. Nah, gitu ternyata dalam waktu satu dua tahun kemudian Bapak ingin menjadi pasar yang sangat luar biasa keuntungannya pun sangat besar ya inilah satu proses yang harus kita pahami ya. maka mindset business owner yang dimiliki oleh Abdul bin Auf yang dia adalah seorang pengusaha dan kalau diimbangi dengan seorang Umar bin Abdul Aziz sebagai regulator meruntuhkan khalifah ya, artinya seorang pemerintahan tapi dia juga mempunyai mindset business owner dia punya mindset sehingga kalau ini dua kekuatan ini bergabung jadi dua kekuatan besar sangat luar biasa antara penguasa dan pengusaha maka akan terangkat ayat kita sangat senang sekali ya karena salah satu dari ya cawapres kita mempunyai skill itu saya sebutkan Pak Sandiaga Uno ya beliau mempunyai spirit yang sangat luar biasa tentang hal ini ya beliau pernah menjadi ketua HIPMI beliau juga orang yang sangat luar biasa kadin yang berhasil ya ingin jadi ketua kadin dan tidak jadi ya. bagaimana proses beliau kemudian merintis bisnis itu dari awal dari kecil sampai besar ini adalah satu proses maka kekuatan sekali lagi mindset is owner ini penting sekali ya saya ingin kita hari ini masuk ke tahapan selanjutnya ya. saya akan minta kita kembali menulis Oksid kedua silakan ya ini kita akan coba kekuatan mindset setiap orang akan menemukan apa yang dia pikirkan ya, dan kekuatan pikiran ini sangat penting baik saya minta minimal ya minimal pemikiran kita itu ya dalam rentang waktu ya, dua tahun ke depan bisa lima tahun atau sepuluh tahun ke depan ya, silakan dan ya, tidak kurang dari itu ya. bayangkan dalam pikiran kita kita dalam dua tahun ke depan dalam lima tahun ke depan atau sepuluh tahun ke depan ingin punya bisnis ya, apa bisnisnya jenisnya berapa omsetnya itu ya bayangan kita dan seperti apa ya yang kita inginkan itu secara spesifik jenisnya ya misalnya kuliner properti perhotelan apa saja kemudian yang kedua cara spesifik juga kita punya kira-kira karyawan berapa orang gitu ya dan kemudian kira-kira berapa lama kita akan mewujudkannya ya silakan tiga hal itu dituliskan dari sekarang coba bayangkan pikirkan visi bisnis kita ini kekuatan pikiran seperti ini. kita punya target saya punya pengalaman ada yang menuliskan ini kemudian dia katakan Pak saya sudah mewujudkan apa yang saya tuliskan kemarin saya senang sekali itu dan nanti ada yang telepon saya ya, setelah mewujudkan itu tulis rencana bisnis kita tulis target bisnis kita dengan tiga perkara sederhana saja yang pertama jenis bisnis kita itu apa dan akan beromset berapa dan berkaryawan berapa katakan dan kemudian kapan itu terwujud dalam berapa rentang waktu terserah silahkan ya jadi ini penting kita akan latih ya the power of mindset ada orang yang sudah jauh berpikirnya bahkan bisa menembus sesuatu yang jauh silakan ya saya akan coba bantu nanti ya untuk mereka yang mungkin masih kesulitan dulu saat saya terjepit jari saya di kelas 4 SD dioperasi di Singapura di Mount Elizabeth ketika keluar dari Mount Elizabeth ini diambil tulang di siku masuk ke sini terus saya dibawa dorong oleh suster saya bingung ini tadi rumah sakit kok sekarang kok jadi hotel terus bawa lagi kok jadi kantor saya nggak keluar ruangan ya masih namanya kok jadi shopping mall ya. ternyata rumah sakit itu terhubung dengan mall terhubung dengan hotel terhubung dengan nah, satu kawasan saya saat itu punya mimpi Allah oh, alam walaupun belum terwujudnya tapi saya yakin satu waktu mungkin dengan kerjasama kita dengan kemampuan sinergisitas kita kita akan mewujudkan mall yang mulia islami yang mana masjid itu dimuliakan orang mencarinya nggak sulit di tengah-tengah dan seluruhnya wajib untuk sholat dulu untuk kemudian melaksanakan ibadah di sana seperti yang di Madinah di Mekah seterusnya ini ya, tentu saja perlu kerja sama yang saya nah, itu mungkin barangkali contoh saja pikiran saya ya mindset saya ke situ saya ingin ke sana tapi saya sedang merintisnya satu-satu asana kesasnya mulai dulu rumah sakitnya gitu ini pelan-pelan gitu nanti satu ketika dirangkai menjadi satu yang dalam satu area itu adalah mindset dan pemikiran saya nah, silakan kita boleh mempunyai rencana mulai dari yang paling kecil dua tahun ya jadi nggak boleh waktu ini, atau lima tahun atau 10 tahun atau mungkin yang mau lebih jauh dari itu dengan target yang besar silakan apa saja bisnisnya Bakso, bakso apa lagi apa saja ya tapi menjadi bakso punya outlet 100 outlet gitu ya 1000 outlet silakan ya spesifikkan spesifikkan apakah jumlah karyawannya apakah jumlah outletnya apakah jumlah omsetnya silakan ya kan, jenisnya apa spesifik omset dan ininya berapa dan kemudian dalam tahun berapa itu terrealisasi atau berapa tahun lagi kita terrealisasi coba hati-hati hati-hati Kenapa? Karena penaklukan Kisra, penaklukan Konstantinopel itu dah, sudah ada informasi dari Rasulullah bahwa akan ditaklukkan walaupun para sahabat mikir mana bisa? Apa mungkin itu? Di tengah mereka di dalam kondisi kepungan pasukan asal ketika menggali parit hendak kan Rasulullah memberikan kabar gembira akan menaklukkan ibaratnya dua negara adidaya itu enggak, logikanya nggak masuk tapi itulah the power of mindset kekuatan penaklukan kekuatan pikiran yang bisa membuat seseorang mempunyai kekuatan yang panas. sudah selesai? nah volunteer saya minta ada yang menjadi relawan untuk maju ke depan ya nanti bisa kita kasih hadiah ya silakan ibu boleh mohon dibantu ya dicoba bu mudah-mudahan ini didengar ya disaksikan dan mudah-mudahan terwujud ya insya Allah nah, diri bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Melina uh, eh, Alhamdulillah saya kirim saya lihat kiri kanan mungkin saya yang paling tua kayaknya Pak. berapa usianya Bu? 56 cuman mungkin semangat yang ingin saya tularkan mudah-mudahan walaupun uh, saya menganggap tidak ada apa-apa diri saya di hadapan para pengusaha yang hadir hari ini uh, seperti yang Bapak sampaikan tadi saya sudah pernah mencoba itu ingin membuat kedai, kedai kecil jadi saya disuruh tuliskan gambarnya, bentuknya, dan amlah alhamdulillah tahunnya pun saya buat. Itu insya Allah terjadi. Uh, seperti apa yang ada di gambar sampai dengan keramiknya, bondelnya itu sama seperti itu. Jadi memang luar biasa ini yang uh, ingin saya keluarkan kepada. Uh, jadi saat ini saya uh, tempat tinggal di Kulim dekat penjara yang kabur itu kalau dulu orang tidak kenal alamat saya yang itu nanya tanya Bu ya? iya setelah kejadian itu orang bisa kenal alamat saya kalau dulu tempat cimbok anak katanya gitu uh, <laughs> saya sehari-harinya ibu rumah tangga tulen dan uh, sedikit punya usaha yaitu bergerak di komunitas produk halal uh, saat ini namanya SNW itulah uh, bisnis unggulan saya walaupun masih merangkak <laughs> masih merangkak dan alhamdulillah saya ingin punya cita-cita saat ini omset saya uh, tadinya sudah bisa 50 sekarang sudah turun menjadi 10 saya jujur aja ya Pak ya saya ingin punya cita-cita di tahun 2021 omset saya menjadi 100 juta itu mimpi saya Amin. Uh, jadi uh, selanjutnya saya punya usaha laundry uh, yang me memberikan uh, apa usaha laundry itu bukan punya saya mengkaryakan ibu-ibu PKK dan alhamdulillah saat ini sudah punya karyan, karyawan dua punya omset satu bulannya sekitar 4 juta uh, saya inginkan dua tahun kemudian saya nanti punya mimpi di tahun dua tahun kemudian omset saya bisa 10 kali lipat uh, mudah-mudahan bisa tercapai walaupun bukan saya mungkin saya sudah nggak ada mudah-mudahan ada yang meneruskan gitu uh, satu lagi saya punya usaha uh, karena dekat penjara saya buka uh, fotokopi jadi uh, di sebelah ada laundry sebelahnya walaupun masih mengumpulkan uang seribu dua ribu pak jadi mudah-mudahan ini menjadi uh, gambaran tadi yang dibilang kita harus memulai usaha dari nol Uh, jadi uh, dan saya punya moto jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dari saya. Mohon doanya mudah-mudahan semua kita akan jadi pengusaha sukses. Amin. Allah Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Melina. Baik. Subhanallah Ibu Melina luar biasa ya. Kita doakan semua apa yang dicita-citakan, yang direncanakan terwujud insyaallah amin. Baik dari sisi kiri, saya kiri. Ah, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan nama saya Aslin Pak Ustad. Uh, ah, saat ini memang background saya itu sarjana pendidikan, cuma saat ini saya lebih suka jualan seperti itu jadi saya punya rencana atau impian kedepannya uh, eh, yang pertama memang karena saya sejarah pendidikan saya ingin membuat sekolah yaitu nanti mulai dari TK mungkin sampai nanti uh, tingkat SMA yang akan lebih dekatnya saya kan walaupun saya sejarah pendidikan saya selalu mengampas pak mengampas barang harian jadi saat ini saya tidak keliling lagi, cuma dalam jangka satu tahun ini saya akan buka gudang dan memperkerjakan orang lain untuk mengampas lagi seperti itu. Kemudian saat ini juga saya membuat susu kedelai yang kemasannya masih sangat tradisional. Saya punya impian dalam 2-3 tahun ini saya ingin membuat uh, kemasan lebih bagus dan akan nanti bisa menyamai atau produk soya neraya Pak agar nah, kita membuat kemas lebih bagus mohon kepada teman-teman doanya mudah-mudahan impian kita ini bisa terwujud terima kasih siapa tadi namanya? Pak Asli Pak Asli, kita beri aplaus buat Pak Asli ya. masih ada? yang ingin menyampaikan? oke, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. um, menarik apa yang Bapak sampaikan tadi. um, saya sangat yakin apa yang Bapak sampaikan bahwa um, planning atau perencanaan itu sangat penting. Ini termasuk dari planning itu gitu Pak. Karena dulu saya kalau boleh cerita Pak, saya dulu di Sampurna, PT Philip Morris Indonesia dan awal 2018 saya juga resign gitu kan dan kemudian saya oh, sibuk dalam hal-hal yang baru gitu ya dan oh, planning yang saya lakukan itu adalah saya bergerak di bidang oh, properti itu kos-kosan dan sekarang baru kos-kosan kenanga kos tahap 1 sudah selesai oh, dan sekarang lagi pembangunan tahap kos yang kedua gitu ya dan saya berharap untuk ke depan lima tahun yang ke depan uh, mencapai 50 kamar gitu dengan omset eh, uh, 50 juta per bulan gitu dan Pak Ustadz tadi bilang juga bahwa bergerak di bidang properti dan sangat berharap nanti bisa sharing informasi dan ilmu gitu Pak Ustadz Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pak Pak Jabrinadi. Baik, terima kasih. Ya, ini luar biasa sekali. Ya. Saya minta kepada kita semua yang belum sempat mungkin berbicara, mengerti, mengepri, menempelkan di kamarnya yang diketika tadi. Kalau bisa dekat cermin. Kalau setiap hari biasanya bercermin, kayak itu dilihat dulu. Ini dulu sangat sering saya lakukan masa saya dulu eh, di Bandung SMP SMA kuliah dan ternyata semua yang saya tempel dan saya tuliskan itu terwujud hari ini saya sangat berbahagia diundang karena saya ingin kembali mengingat dan mengenang yang mungkin saya tidak lakukan lagi hari ini dan saya akan juga akan melakukan hal yang sama yang tadi saya sampaikan saya akan mulai buat perencanaan yang matang dan jelas karena ternyata kalau kita lihat dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri membuat perencanaan diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya orang yang mengetahui apa yang telah berbuat. Jadi perhatikan, ayat ini ada kata ittaqullah, ada wattaqullah. Ada dua perintah takwa dalam satu ayat, cuman di ayat ini yang lain perintah takwa cuma sekali di satu ayat. Yang menarik dari taala perintah kita Allah dan waktu Allah ada perintah wal sumangkot nafsum maqaddamat Yang artinya apa? Hendaklah setiap orang membuat planning perencanaan dirinya. Ternyata ekspresi ketakwaan yang tertinggi adalah membuat perencanaan Jadi yang salah satu tadi dimatikan Mas. Nah, yang ini juga. Nah. Jadi inilah yang menjadi hal yang saya pikir harus kita lakukan hari ini. Kalau setiap pribadi-pribadi muslim mempunyai kekuatan mindset yang sangat luar biasa, keyakinan itu dengan luar biasa, bisa mampu menaklukkan yang hari ini 80% ekonomi kita dikuasai oleh 20% bahkan kurang dari 20% bahkan dalam buku Paradoks Indonesia karangan Prabowo Subianto itu satu persen dari penduduk negeri ini menguasai 49 persen bahkan satu persen penduduk negeri ini menguasai 72 persen tanah yang ada di negeri ini saya ketika membaca buku ini ini memang paradoks mana gitu. negeri ini kaya tapi dimiliki orang sedikit orang dan sedikit orang ini bukan dari orang yang mayoritas yang seharusnya menjadi tuan di negerinya sendiri. Maka hari ini Alhamdulillah dengan spirit 212 lahir namanya 212 mat. Lahir kita mat. Lahir madani mat. Kalau kekuatan ini dilanjutkan dengan kekuatan yang saling terhubung berjejaring satu sama lain. Ini yang ingin saya sampaikan sebentar ini. Karena komunitas seperti ini cukup banyak tetapi saya sayangkan kadang tidak saling terhubung menjadi kekuatan besar. Saya lihat sekarang mulai tumbuh TDA community tangan di atas. Ada yang namanya JB, ada yang namanya Pekan Baru Berdaya dengan SSN-nya dan banyak lagi. Tetapi apakah kita kemudian menjadi kekuatan yang bersama? dua dua satu kita mat dan mana mat tidak saling terhubung satu sama saya kemarin menggagas adalah mat namanya tapi dia bukan seperti kita dua satu dua mat ataupun mana mat. tapi dia menjadi upaya menyatukan tiga kekuatan ini seperti lapak. dia online tapi seluruh stoknya dua mat ada di situ semua stoknya kita mat ada di situ semua stoknya menerima ada di situ dan dia bisa dipesan online dan kemudian dia bisa diantar sampai ke rumah nah ini sebenarnya menggabungkan kekuatan antara usaha golek kalau gojek kan milik apa golek ada sekarang ini milik dari eh, apa namanya pengusaha muslim dan ada satu lagi apa namanya saya lupa yang sekarang juga sedang banyak dari gojek-gojek yang, yang yang dari pengusaha muslim itu digabungkan dengan kekuatan kita tadi. Jadi bagaimana orang bisa berbelanja cukup di rumah barang diantar. Nah ini kan seperti kita GoFood, ya, ya seperti itu yang diterobos oleh di, di apa oleh Doji. Ini dengan kekuatan itu saja sebetulnya kebutuhan hari selesai. Hari ini saya perhatikan apa yang menjadi semangat kita mat 212 dan bandiman tidak terimbang dengan belanjanya kaum muslimin untuk berkomitmen berbelanja. Salah satu faktornya adalah mungkin kurang promosi, kurang dari pelayanan, kurang lengkap barangnya, yang akhirnya kita kecewa kembali. Tapi kalau dengan mindset dan keyakinan yang kuat kita, kebersamaan kita, maka kita akan mau paling tidak mengurangi, ya tidak ke sana atau sama sekali tidak. Saya terus terang saja saat ini sudah anak-anak saya biasanya senang ke Indomaret, saya bilang, nah sekarang ada dosa kedamaian kan salah satunya nah, dirubah senang mereka karena convenience kan yang dijual convenience convenience store tempat berbelanja yang nyaman yang ketika datang itu sebenarnya bentuknya teratur semua kan jadi kita walaupun di tempat yang manapun Indomaret kita udah tahu letak barang itu susunannya hampir sama ya kan barangnya pun juga standar di situ jadi convenience-nya dapat kenapa nggak kita coba terobosan mungkin bukan di situ dari sisi berjejaringnya kita. Sekali lagi, mindset business owner itu adalah cara berpikir yang membuat kita semua akan saling terhubung. Karena apa? Karena ketika kita sebagai business owner, pertama kita akan berusaha membangun sistem. Kita akan berusaha untuk membuat bisnis kita itu berjalan tanpa kehadiran kita. Saya sering mengatakan dengan bahasa sederhana begini, mau nggak bisnis jalan, owner bisa jalan-jalan. Oh. Mau? Nah, ini langkah selanjutnya nanti setelah ini. Jadi memang setelah itu, saya pernah melatih pelatihan itu, ya. Mohon maaf, saya pelatihan tidak seperti apa nama istilahnya itu. Kan ada beberapa pelatihan yang seminar bisnis, sebenarnya bukan seminar bisnis, saya bilang. Itu bisnis seminar, tuh. mohon maaf. Jumlahnya seribu, dua ribu, bayar cuma seratus ribu, tapi kan berapa juta berarti jadi ratusan juta ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau konteksnya itu saya pernah tanya pematerinya bisnisnya apa saya bilang ternyata pemateri bisnisnya yang seminar itu artinya dia sebenarnya motivator nah, cuma dibungkus dengan seminar bisnis <laughs> apa maksudnya kira-kira jadi kalau kita ingin belajar dari orang dia dulu usahanya ada apa enggak gitu sama kayak dosen saya waktu ngambil master business administration di Malaysia UKM saya ingin mengatakan jujur saya katakan 20% saja yang sebenarnya praktisi 80% nya mereka itu bukan berbisnis walaupun dia ngajar bisnis Hmm. Karena bagaimana saya tahu ketika saya ajak dialog, dia nggak bisa jawab karena itu ilmu lapangan. Dia tahunya cuma sebagai dosen. Hanya kalau seorang dosen ngajar bisnis, ya dia cuma literatur doang dibacanya. Dia nggak tahu realitas lapangannya seperti apa. Jadi jangan salah belajar dengan orang yang bisa seminar. Jadi seminar bisnis banyak hati-hati. Nah, ini hati-hati sekali. Akhirnya selalu setelah selesai pulang balik lagi kembali seperti semula. Bagaimana agar tidak? Ya ini saya sampaikan. Forum di Rio ini sejak dirilis 2010. Nanti boleh uh, kita berjejaring ya. Saya ini bawa ini. Nggak tahu cukup atau tidak nanti bisa dibantu. Saya ingin mengajak kita bersama-sama. Jadi Forbes ini beri 2010 ya. Alhamdulillah sampai saya ada 11.000 usaha mikro kecil menengah yang kita bina. Waktu itu bersama Bank Indonesia BSM uh, eh, cukup intens dan terakhir ini saya agak batasi dengan beberapa yang saya bimbing, saya coach ya. Salah satunya adalah uh, bisnis yang di uh, saat ini bisa Pak Imam di Jalan Paus. Ini menarik karena ini langsung saya yang membidanginya dan membimbing dan coachnya. Jadi awalnya Pak Saifullah ya atau Ustadz Saifullah yang menjadi imam di masjid uh, eh, RAPB di uh, Pangkalan Kerinci itu dia keluar dari sana dan kemudian membuat bisnis namanya Pak Imam tapi setahun kemudian mengalami kesulitan ya di mana dia harus berbelanja sendiri dia harus ini dan karyawannya banyak yang keluar dan pokoknya dia agak kewalahan dia nggak bisa lagi berdakwah dengan seorang penceramah dan menjadi imam satu ketika saya datang ke satu pelatihan Forbes pada saat itu pelatihan Forbes ya kita saya mengatakan bisnis jalan Owner bisa jalan-jalan dia sangat tertarik dengan kalimat itu dan kemudian nanti sama saya gimana agar itu bisa terwujud pada diri saya pak boleh saya bilang syaratnya pindah ke Pekanbaru saya tantang begitu saya pikir tidak mungkin dia mau seminggu kemudian ini menarik nih seminggu kemudian dia betul-betul sudah pindah di Villa Indah Paus dekat Masjid Al Ikhlas dan dia ngontrak di situ lapor kepada saya saya sudah pindah sekarang Ustaz. saya nagih jadi Ustaz menunjuk saya wah saya bilang berat juga jadi orang serius benar gitu nanti boleh datang ibu ya, boleh lihat langsung dan boleh langsung bertanya kepada beliau jadi apa yang terjadi ketika itu saya ingin menguji kesabaran dia lagi syaratnya saya ingin kita diskusi lebih banyak tentang keislaman dulu jadi kita bikin pengajian pekanan ya dia hadir tidak, nah, malu dia ustaz sebetulnya, tapi kita diskusi saja dulu. Saya tiapkan. Setelah beberapa bulan dia nanggil lagi, Ustaz, kayaknya belum ada di materi bisnisnya. <laughs> Sebelum materi Islam dulu. Ya. Nah, sekian lama, boleh saya bilang. Ya, tes dulu kawan-kawan yang satu grup itu ngetes dulu, bisa nggak bagus layak nggak nih gitu kan? Oke, lulus. Ya. Berikutnya ternyata dia perlu modal. Ya, dia ngajak saya sebagai pesaham, artinya sahamnya 50-50 saya saham kosong pokoknya Ustaz bantu ini nanti kita bagi dua jangan saya tidak mau hal itu karena nanti di depan di belakang nanti kita bisa pecah kongsi bisnis milik uh, antum seluruhnya tapi saya yang akan support berapa perlu dana Pak Menteri cuma minyak 5 juta saja 5 juta oke saya saya berikan satu juta setengah untuk untuk beli steling gerobaknya kemudian 500 untuk sewa bulanannya di samping Paus Malayan yang dekat Bakso Heru antara Bakso Heru dan Paus Malayan ada yang sekarang tempat jual buah sekarang kecil saja jadi saat itu dia berjualan di situ ya saya sangat terharu kenapa kalau saya mobil saya parkir nggak ada mobil lain yang bisa parkir kecuali motor dikirim anak-anak kecil sekali parkiran saya bilang gimana mau <laughs> oh, bisa nih kalau kayak begini tapi dalam waktu tiga bulan setengah ternyata cukup bagus dia sudah bisa mengembalikan 5 juta itu saya kaget wah saya. kemudian saya ajak pindah ke tempat depan Hasanah Gesaus nah itu lebih luas nah disitulah dimulai bisnisnya berkembang sangat luar biasa setahun setengah kemudian omset perharinya 5 juta dan setelah berjalan tiga tahun setengah kemarin saya tanya berapa omset antum sekarang bisa sudah 15 13 juta per hari jadi saya katakan perjalanan itu tergantung kesungguhan dan dia berkali-kali sempat ter, namanya tergoda dengan bisnis parfum pernah juga bisnis pakaian muslim muslimah ya saya udah larang berkali-kali akhirnya dia mengalami kerugian dan dia balik lagi kepada saya ya usah bilang benar semua ini <laughs> saya akan fokus dengan ini saya juga bilang antum jangan buka cabang dulu dia suka buka dua cabang terus kemudian tutup dua-duanya fokus dulu saya bilang nah jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kalau ingin buah yang baik dan menghasilkan yang baik itu syaratnya Allah katakan ya kesejaratun tayyibatun asluha sabitun ya wafa'uha fis sama tu'ti ukulaha nubis bi syarat pertama adalah harus akarnya menghujam. dalam artinya pondasi itu harus kuat jangan tergesa-gesa membuka cabang sebelum pondasi belum kuat ambil filosofi dari pohon bambu tahu pohon bambu, berapa lama dia di bawah tanah baru dia bisa muncul Kalian tahu? lama, bertahun-tahun itu bertahun-tahun dia muncul-muncul ya setelah nanti tiba-tiba muncul tiba-tiba udah besar aja ini persis seperti saya membeli salah satu kios di satu mall yang saya kaget di situ 18 bulan katanya kok 12 bulan berjalan kok masih pondasi saya bilang ternyata enam bulan kemudian berdiri dalam waktu cekat selesai saya kaget, uh bisa begitu ternyata pekerjaan fondasi lebih lama dibanding pekerjaan ke atas wajar kalau Rasulullah SAW dari 23 tahun risalah dakwahnya dari usia 40 sampai 63 tahun 13 tahunnya hanya mengurus satu perkara itu fondasi al-aqidah dan baru 9 tahun lebih kurang dari 9 tahun 10 tahun lebih kurang ya dari puluh 23 tahun tadi baru membahas tentang yang lainnya tentang membangun peradaban, membangun ekonomi, membangun sosial politik, keamanan dan seterusnya. Berarti tidak? Berarti apa? Pondasi penting. Dan lompatan bisnis dari pengalaman kita itu di antara 17 sampai 19 tahun kemudian baru dia akan meloncatkan yang besar. Jadi hari ini bersabarlah sih. Alhamdulillah. Ya sekarang dia sudah masuk ke tahun keempat sudah siap-siap untuk mungkin nanti memperbesar uh, outletnya sudah membangun ya dan akan membesar. Jadi terus terang ya saya hari ini dengan Forbes ini mempunyai satu cita-cita bisa mengajak orang-orang membangun bisnis dengan sistem dengan mindset business owner bukan sekedar bisnis tanpa mindset yang kuat dan tanpa sistem karena kalau tanpa sistem kita akan capek karena tidak mungkin setiap waktu kita nongkrong di situ. Kita harus meninggalkannya ketika kita dipanggil untuk seruan untuk membantu dakwah Islam ini, maka kita akan bisa menyumbang dengan jumlah yang sebagaimana Abdul bin Auf sama persis dengan Abu Bakar yang sering disebut Abu Bakar seluruh hartanya Umar waktu itu cuma setengah hartanya tapi Abu Bakar dan Abdullah bin Auf seluruh hartanya diserahkan untuk apa? Untuk perjuangan dakwah Islam. Maka hari ini kita berada di posisi umat ini memerlukan kita semua para pengusaha untuk membantu agar kita semua bisa membawa memberikan kontribusi terbaik kita. Oleh karena itu saya mengawalinya dengan mindset is owner yang penting. Karena kita ingin menjadi orang-orang yang dikatakan dalam surah Al-Hasan 18 tadi apa? Punya persiapan Ya katakan Rasulullah SAW al aqlu zaki man dana nafsahu wa aliman orang yang cerdas kata Rasulullah bukan karena ketinggian ilmunya semata tetapi karena dia berpikir dan berencana untuk kehidupan setelah kematiannya itulah orang yang cerdas jadi oleh karena itu saya mengharapkan kita mempunyai mindset sebagai bisnis owner kita ingin bisnis kita ini berguna bagi kita di akhirat setuju? setuju kalau saya tanya setuju, jawabnya sesuai bisa? Nah, kalau saya bilang sesuai, jawabnya setuju, oke? Okay? Oke. Okay. Setuju? Sesuai. Setuju. Setuju? Sesuai. Nah, kita latihan. Nah, biar nggak nggak ini biar nggak tegang-tegang amat. Kalau saya bilang entrepreneur, maka kita jawab begini. Saya bisa, Anda bisa, kemudian semua bisa. Bisa? Oke, okay, kita coba. Entrepreneur? Saya bisa. entrepreneur? Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Baik, semangat itu penting. Ketika kita yakini saya bisa, Anda bisa, semua bisa, maka akan ada satu energi besar. Ya, jauh dari mindset kita dan keyakinan itu, maka kita berjejaring, kita membangun networking, kita membangun satu kerjasama. Ini sangat luar biasa. Karena hanya dari 8-9 orang, hari ini sudah bisa menguasai Indonesia. Kenapa dengan jumlah yang sekian besar tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Bisa. Tetapi tergantung siapa yang yang paling kuat. Siapa yang hari ini mempunyai keyakinan yang paling besar, maka dialah yang akan memenangkan pertarungan. Tapi ada yang kemudian pulang, kemudian dia berubah pikirannya, nah, itu berbeda. Maka saya menawarkan untuk kita senantiasa berkomunikasi. Mungkin bisa dibantu dibagikan ya, kartu nama saya. Nanti caranya kita harus saling berkomunikasi bangun komunikasi saya sekarang punya grup cukup banyak tentang ini saya pernah mengisi Forbes di Johor Baru saya ada Forbes Johor namanya itu jumlahnya ratusan itu para pekerja sebetulnya yang saya isi ya kemudian saya punya pernah mengisi Forbes di Duri sekarang ada Forbes Duri saya pernah mengisi acara ini semua temanya beda-beda ya di sana ada IKMI namanya di Johor Baru sekarang menjadi Forbes IKMI waktu di Turki juga pernah saya berkumpul dengan beberapa uh, warga Indonesia yang di sana. Akhirnya terbentuk Forbes Turki. Jadi saya juga berharap di sini kita membuat satu jejaring yang nanti saling berdiskusi, berbagi informasi. Karena salah satu cita-cita saya adalah membuat satu konsorsium besar. Tidak seorang pun di antara pengusaha kita yang terkendala kecuali dapatkan solusi dari sana. Baik itu konsolusi, uh, eh, solusi tentang permasalahan dihadapi dari sisi legal formal solusi masalah tentang ide dan gagasan, solusi tentang perdanahan, solusi apapun yang kemudian bisa saling berbagi. Yang ini yang selama ini kurang dilakukan oleh kita semua. Oleh karena itu, saat ini kita harus saling terhubung satu sama lain. Tidak menonjolkan satu sama lain, kemudian ada ego masing-masing dengan kelompoknya masing-masing, tapi kita merasa bagian. Kata Rasulullah apa? Kalau jasa wahid. Kita ini barang satu tubuh. Kalau kata Erdogan, di mana tanah airmu? tanah airku adalah di mana ada kalimat la ilaha illallah maka itu adalah tanah air. Ini adalah sesuatu bentuk kekuatan pemikiran yang luar biasa menyatukan seluruhnya dengan satu kekuatan akidah. Ya, ini adalah satu hal yang ini. Kalau kita lakukan dalam konteks bisnis, maka kekuatan bisnis yang mampu menyatukan, mem mem memperkuat jaringan, itulah yang akan membuat kita mempunyai kekuatan sebagai visioner. Siap untuk menjadi pengusaha sukses? Entrepreneur? Saya bisa. Saya bisa. bisa. Entrepreneur? Saya bisa. Saya bisa. bisa. Takbir. Alhamdulillah. Jadi ini saja barangkali yang saya sampaikan. Mindset. Jadi memang kendala besar kita adalah 10 nama yang kita sebutkan tadi. Kalau 10 tadi nilainya berapa? 60. 60. Oh, sebenarnya cukup kuat itu ya, masih lumayan. <laughs> Kalau nilai di bawah 50 akan lebih berat berarti 40 saja yang menjadi penghambat ya pikirannya tapi mungkin 40 ini orang-orang yang sangat menentukan barangkali ya misalnya orang tua ya kan orang-orang yang sangat menentukan jadi begini dan kekuatan mindset ini karena dia berbicara the power of mindset jadi dia memang harus kitanya sendiri dari internal powernya dari itu. ketika orang tua kita lihat kita itu yakin lama-lama dia akan juga akan ikut sebetulnya tapi biasa dites dulu diuji dulu dibantah disampaikan begini tapi kita lepas itu ya ngikut ada berarti kita belum kuat tapi kalau kita katakan tidak insya Allah saya yakin bahwa bisnis ini akan sukses saya yakin coba bayangkan ya di tahun 99 97 saat saya selesai itu perusahaan Indonesia itu menggaji sekitar 25 juta gitu kenapa saya nggak terima gitu kan sayang gitu sebetulnya peluangnya gitu ya kenapa jual kelapa muda logikanya nggak nggak nyambung gitu tapi saya tahu persis saya ingin bangun pondasi yang nantinya bangunan yang berdiri ini sangat besar dan tinggi maka saya perlu pondasi yang kuat itu saja maka saya harus lakukan sendiri kalau orang gali pondasi harus pegang cangkul kayak dikerjain sampai A sampai Z harus diketahui saya ingin cerita sedikit ketika uh, eh, Medana memberikan uh, izin franchise di Indonesia mereka siapa yang dapat pada saat itu Salah satunya adalah pasien direktur Bang Panin. Ya, dari 100 orang yang mendaftar, diseleksi menjadi sekitar 20 orang. Dari 20 orang kemudian diseleksi menjadi sekitar 5 orang. Dan terakhir diuji mereka ketika mereka suruh menjadi pelayan di McDonald di Singapura. Saat itu tersebar berita di Indonesia, seorang bankir, presiden direktur suatu bank swasta di Indonesia, jatuh miskin menjadi pelayan di salah satu restoran di Singapura ya ini sebelum dibuka di Indonesia ya Mindanao dulu ya <laughs> saya lupa tahun persisnya bu ya nanti bisa dicuci bu tentang sejarah ini saya ingin cerita satu hal saja poinnya yang terjadi ternyata McDonald memastikan bahwa yang menjual franchise ini adalah orang yang memang ada yang siap bertarung yang punya mindset bisnis owner yang kuat dan siap untuk berada dari bawah dan dia lulus dan satu tantangan terakhirnya dia diminta apa disuruh mundur mengundurkan diri menjadi presidir dari Bank ini, dan dia lakukan bagus belum pasti nih ini kita melamar belum tentu diterima suruh mengundurkan diri dari ini itu kan luar biasa tuh berarti dia sudah membaca bahwa ini bisnis bagus dan dia mau melamar itu seperti itu ya. jadi saya katakan ada orang yang keluar dari PNS ya ini bidan Kartini namanya sekarang bikin jadi ceritanya saya bersama istri saya berkunjung satu malam di tahun 2006 ketika kami berkunjung ke sana kemudian selepas sholat isya itu ngobrol dengan suaminya saya dan istri dan dia dan suaminya ya jadi saat itu saya membawa dua buku pertama The Kudret yang kedua Cash Kudret Ini dua buku ini penting untuk mindset ya Nanti kita akan bahas setelah ini. Saat itu saya diskusi banyak dan kemudian dia tertarik dengan buku itu dan dialog dan luar biasa. Dan setelah itu saya beberapa hari kemudian berangkat ke Malaysia berobat anak saya sakit. Sampai 2009 saya baru pulang lagi. Saya terkejut ketika tahu bahwa beliau sudah punya rumah sakit Anissa dan ada tiga. Saya tanya, gimana kejadiannya bu? Waktu bapak berkunjung itu merubah seluruhnya kunjungan Bapak hanya beberapa jam dan ngobrol itu merubah mindset saya mindset bisnis owner itu tertanam tugas berat saya adalah bagaimana meyakinkan ini, ini tergantung penerimaan masing-masing ya Pak ada yang sinyalnya tinggi ini ya. ada yang mungkin nangkapnya ini nah, tergantung lagi kalau eh, 100% 95 85% adalah karyawan atau nilai yang tadi 15 itu mungkin dia ekstra menerimanya karena dia apa? karena informasi yang masuk selama ini selama 20-30 tahun dalam pikirannya adalah tidak seperti ini jadi agak susah makanya saya pahami itu pahami itu tapi nanti akan ketemu ada orang-orang dari sekian banyak yang kemudian menangkap dengan cepat dan kemudian melakukannya dengan cepat memulai dari nol memulai dari bawah dan memulai dari sekarang dan dia langsung bergerak dan dia tidak bertanya dulu dari modalnya dari mana tapi dia tahu bahwa dia harus memulainya jadi saya sarankan ini perlu dari inner uh, capacity kita dari kapasitas internal kita yang kuat jadi terus komunikasi tapi dengan cara yang baik apalagi orang tua kita ya jangan dibantah betul bu betul ayah gitu kan tetapi nah gitu ini insya Allah sangat menguntungkan saat ini belum terlihat pernah nggak lihat orang bangun rumah awan kali kali. nggak nampak bangunannya itu indah nampaknya cuma tanah yang berkumpul di sana-sana berserak tapi ketika sudah jadi bangunan itu bangunan indah sekali. Padahal awalnya gali pondasi ya. Sekarang saya lagi gali ya. Itu <laughs> Itulah yang saya sampaikan tahun 1997 ketika saya tamat sarjana ekonomi akuntansi dengan gelar SIA e kasar itu dan saya tidak menerima satupun perusahaan yang menawarkan ataupun kawan-kawan saya menawarkan masuk ke perusahaan ini barangkali uh, eh, tentang hal itu kemudian yang kedua tadi ya, orang sebelah. Ini saya luar biasa jadi panas juga nih kita ya. Ini sebelah sana sudah menguasai segala sesuatu ya. Saya ingin mengatakan apa kata Allah Subhanahu wa Quran? Kamin fiatin qalilatin walabat fiatan kasihan bi Betapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu Saya punya optimisme dan lihat-lihat hari ini ya bahwa kita mempunyai kekuatan luar biasa. Mereka mungkin kaya dan sumber daya, tapi kita punya Sang Maha Penguasa yang menguasai seluruh alam semesta ini. Pertanyaannya, kalau kita tidak meyakini itu, itu yang menjadi masalah. Kalau kita berhadapan mereka riba, kita gunakan riba nggak akan menang kita. Dan itu dilarang. Dia tidak menggunakan cara mereka. Dalam ilmu bisnis itu dengan blue ocean strategy. Blue ocean strategy artinya tidak masuk ke wilayah red ocean tidak tidak menggunakan yang berdarah-darah. Berdarah-darah itu begini. Orang pakai itu kita pakai cara yang sama, itu berdarah-darah. Kita gunakan cara yang lain. Cara yang berbeda yang mereka tidak sadari dan kemudian mereka bisa dikalahkan. Salah satunya hari ini adalah keyakinan kita bahwa sesungguhnya yang maha kuasa yang memberikan itu Allah. Dan Allah menggelak balikkan situasi itu. tilkal ayam nudabilah bainan nas Allah pergilirkan di antara manusia itu kadang dia diberi kesempatan di atas, kadang diberi kesempatan ke bawah seperti putaran roda bagian roda yang atas satu ketika akan berada di bawah bagian roda yang di bawah satu ketika akan naik ke atas hari ini mereka merasa berada di puncaknya ingat, satu ketika mereka akan turun dan titik kulminasinya sudah dekat nah itu yang perlu diingat titik dengan dekat pertanyaannya siapa di antara kita yang hari ini berada di bawah punya keyakinan dengan mindset sebagai business owner dia akan berada di puncak takbir Allah yakin dengan hal ini entrepreneur saya bisa semua bisa entrepreneur keyakinan sekali lagi itu menjadi kata kunci the magic of thinking big ya berpikir dan berjiwa besar lahirnya orang-orang besar karena pikirannya bukan karena badannya besar betul bukan tapi karena pikirannya yang besar gagasannya ide-idenya yang besar ya oleh karena itu kita harus yakini siapapun diantara kita punya peluang yang sama asal sarannya apa mindset business owner itu ada dalam pikiran kita saya lanjutkan buku rujukannya pertama adalah Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki The Conglomerate Mindset karangan Zidane kemudian buku Cash Flow Quadrant ini mohon nanti pelan-pelan ya kalau ada grup nanti kita kita minta saya berikan beberapa informasinya siapa yang sudah pernah baca buku yang saya sebutkan tadi? ada berapa orang? Oh, baru sekitar 30% ya kalau belum saya minta ya, ini perlu dilakukan untuk dibaca, dipahami dengan baik. Ya. Jadi insya Allah ya kita akan berjuang bersama ini dengan yang sebelah tadi ini. Ya. Jangan ragu dengan apapun yang mereka miliki hari ini. Kita punya Allah yang maha kuasa yang maha kaya. Tapi kata kuncinya satu saja. Dulu mereka juga pernah miskin, mereka juga pernah di bawah. Tahu persis kita orang-orangnya, TW seperti apa dulu, tahu persis kita orang miskin juga ya orang yang nggak punya apa-apa juga tapi bisa jadi konglomerat karena regulasi yang kemudian mereka menguasai ya sesuatu hari ini tidak, tidak bisa bisa dipisahkan antara pengusaha dan penguasa itu harus saling berhubungan dengan baik antara Abdullah bin Auf dengan seorang uh, khalifah di Madinah itu yang bisa mewujudkan antara seorang Abdul bin Auf dengan seorang pribadi yang bernama Umar bin Abdul Aziz misalnya kalau hadir di negeri kita itu sangat luar biasa seorang pengusaha dengan private sektornya mengangkat spirit of entrepreneurship dan ada seorang peng, penguasa ya yang menjadi pemimpin kita yang mempunyai mindset ya business owner dan dia kemudian mampu mengangkat zat itu nyambung saya sudah melihat ini titiknya sebentar nggak lama lagi ya. dan kita sedang bersiap untuk itu oleh karena itu mari bersama-sama untuk melawat ini jangan sedikit pun terpengaruh dengan fasilitas mereka dengan riba yang mereka tidak usah tergoda dengan itu ya, saya bertemu dengan pengusaha dari Duri luar biasa sekarang omsetnya 12 miliar pada awalnya dia punya utang banyak sekali saya tahu dia bangkit sekarang dan dia mau punya komitmen saya akan berinfak dengan nilai 1 miliar untuk pemenangan eh, apa namanya uh, Islam tadi dan saya harapkan di depan dari omset yang ada ini secara bertahap dia buktikan setiap bulan rata-rata dia sudah menyumbang sekitar 50 juta 30 sampai 50 juta yang di belakang saat ini dia punya momen target sampai 1 miliar maka saya tanyakan kenapa dilakukan seperti itu karena saya sudah merasakan setiap saya memberi maka terjadi peningkatan omset ini penting karena satu lagi saya katakan tadi seorang yang kaya dia kembali dermawan maka sebetulnya rahasia lompatan step upnya itu di situ ya. kenapa Usman bin Affan kaya dan terus kaya walaupun dia berinfak begitu banyak masih tahu cerita sumurnya yang dibeli dari Yahudi yang hari ini sangat luar biasa ya. hanya membeli satu sumur yang pada saat itu nggak mau dijual oleh Yahudi karena itu sumber ekonomi dia tapi dia nggak kalah negosiasi setengahnya saja katanya maksudnya setengah gimana setengah hari ini kau yang jualan besok aku yang jualan menjual airnya sumur itu oh boleh juga tuh tapi harganya tetap segitu ya maksudnya harga-harga penuh gitu oh iya nggak ada masalah kata Rasulullah bin Affan selesai bayar nah kemudian pada hari uh, pertama itu ya, yang jual orang Yahudi itu tarik datang jangan beli nanti hari kedua pas hari kedua yuk beli ternyata dia nggak jualan dia berdagang Ya ayuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Usman meyakini tentang ayat ini Maukah aku mengeluarkan perniagaan yang akan menyelamatkan engkau di asal yang Dia berniaga dengan Allah, bertransaksi dengan Allah Gratis semua Jadi semua kaum muslimin gratis ngambil air Yang harganya sangat mahal ketika musim kemarau itu Wah diambil Besok hari ketiga jualan lagi, nggak ada yang beli lagi Karena yang dihilang olehnya belinya dua, dua ini ya, dua ember gitu Biasanya satu ember jadi dua ember gitu, kira-kira begitu Jadi akhirnya hari ketiga gitu lagi Akhirnya wah saya bangkrut nih Kalaupun dia sudah jual tapi dia nggak ada apa-apa. Kalau gitu beli semua aja lah. Dia minta bayaran lagi dengan jumlah yang dua kali lipat dibayar sama Utsman bin Affan. Akhirnya seluruhnya ditransaksikan. Apa yang terjadi? Sumur itu kemudian menjadi ladang kurma yang sangat luas. Sumur itu kemudian menjadi hotel yang kemudian membiayai Haramain, Makkah dan Madinah hari ini. Dan rekening atas nama Utsman bin Affan itu rekening yang sangat luar biasa terus bertambah dan bertambah. Inilah konsep wakaf yang hari ini belum diperdayakan oleh kaum muslimin baru zakat saja zakat cuma 2,5 persen tapi wakaf ini sangat spektakuler dari telah kawan Usman bin Affan inilah yang sekarang ini kita kembangkan kalau setiap kita punya konsorsium konsorsium bisnis kaum muslimin dengan pendekatan dengan wakaf dengan pendekatan saling membantu satu sama lain saya sangat yakin ini bisa kita lakukan setuju ya, insya Allah ya suai setuju suai suai setuju Entrepreneur? Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Entrepreneur? Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Kemudian yang pertama tadi, ini 3, 2, 1 ya, kita mundur. Jadi, eh, pertanyaan tadi terkait dengan fondasi ya. Jadi fondasi ini memang begini. Kalau orang berbicara fondasi, biasanya bangun rumah itu kan harus di lahan yang kosong betul ya kalau dia dimulai dari bangunan yang sudah ada biasa kerjanya lebih berat betul ya dibongkar lagi maka oleh karena saya katakan mulailah bisnis dari nol artinya apa mulailah membangun rumah dari lahan kosong betul kemudian jatuh mati gimana ternyata nggak berhasil ya tapi kemudian ada sesuatu yang dilakukan ya diletakkan ada harimau di belakangnya tentunya berangkat tanpa diperintah dia udah lari ke sana apa itu ya sama-sama mati ya jadi kadang-kadang kekuatan kepepet ini jauh lebih kuat dibanding dibanding yang namanya iming ini jadi kalau kita gak mampu memberikan satu cita-cita dan mimpi yang ingin kita capai maka perlu ada pecut kan kalau kuda itu pertama dikasih kacamata kuda terus dipecut kan kadang-kadang kita perlu makanya disebut dengan uh, dalam apa namanya uh, istilah dalam Islam itu ada yang disebut dengan uh, reward and punishment kita perlu melakukan itu kita perlu melakukan namanya uh, roja dan juga satu lagi jadi ada al khawf ya al -khawf. jadi ada harapan tapi ada kekhawatiran itu perlu berdua Harapan adalah bagian dari cita-cita yang kuat, azam. Tadi kita sudah lakukan. Tetapi the power of pepet ini akan mendorong kita untuk melakukan. Saya contoh kedua. Siapa yang bisa menyediakan dana ya 100 juta besok ketemu saya kita akan mulai bisnis. Ada yang bisa? Ada sebagian kita katakan sulit, gimana caranya? Tapi ada yang saya mengatakan saya rubah bahasanya begini. Saya rubah bahasanya begini misalnya saya ingin uh, anda mengetahui bahwa orang tua anda sekarang dalam keadaan kritis di rumah sakit perlu 100 juta dan harus disediakan besok pagi apa jawaban kita harus bisa harus terkumpul benar nggak dan bagaimana cara kita akan mewujudkan apa itu the power of kepepet maka berbeda sekali orang yang dalam keadaan ke kepepet dia punya dorongan saya kemarin mengisi acara di eh, Serikat Pekerja di eh, apa namanya di Tuang Perawang itu ada sekitar 150 orang jadi saat itu saya katakan begini kalau seandainya anda semua dipecat di PHK apa yang anda pikiran ini perlu kita kadang-kadang lakukan agar mereka membayangkan kalau itu terjadi kepada dirinya maka mulailah bisnis ketika kita membayangkan itu terjadi tidak ada solusi kecuali memulai usaha. Maka ini adalah kekuatan. Dan ini berangkat dari apa? Dari mindset bisnis owner. Dari kekuatan. Sehingga fondasi itu begitu kuat. kali itu sementara yang dapat jawab. Ya. silahkan kalau masih ada sesi kedua. Uh, baik, terima kasih Ustaz. Uh, kita masih buka pertanyaan uh, satu atau dua orang kalau masih ada yang mau bertanya. Oke, okay, tidak ada. Kalau tidak ada yang dari yang tiga orang tadi kita minta satu orang yang bisa memberikan kesimpulan uh, apa materi kita pada hari ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan terbaik dan nanti dapat hadiah bingkisan dari Annapurna Tour and Travel ya Bu tadi nanya ya. yang bertiga yang nanya Bapak bisa? eh silakan Pak maju Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kesimpulan yang saya dapat pada kesempatan kali ini, yang pertama intinya kita mindset kita harus tepat dulu, tidak tergantung apakah uh, modal kita ada, karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang terpikir pada saat ini kita mulai dan apa yang akan kita tunjuk ke depan intinya kita memulai dari mindset kita dari nah, manakah uh, modalnya itu tidak usah dipikirkan kemudian kita pikirkan dulu lalu, lalu kita mulai dari dasar apa yang kita punya dan kita mulai tanpa menunda-nunda itu saja yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh